Hey, это Тая Вейбл, и да, я снова здесь, и я планирую дальше наконец-то нормально записывать каверы, потому что свободное время, да. Это будет ремейк, то есть я решила спустя много времени перезаписать песню и уже сделать ее полноценной. Это будет Heartbreak Girl, Five Sauce. Я надеюсь, вам понравится. thanks for being a friend. And we go in circles again and again. I dedicate this song to you, the one who. what's up, but I call you tomorrow at 10 And I'm stuck in the friend zone again and again I dedicate this song to you, the one who you met him Sometimes you're so close to confessions I gotta get it through your head That you belong in me instead I dedicate this song to you The one who never did the truth That I can take away your heart Heartbreak girl Hold your sight straight to the daylight I'm right when you're gonna realize That I'm your girl girl Я надеюсь, вам понравилось это видео, и если так, то Почему бы не поставить палец вверх и не подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. А, спасибо вам большое за просмотр. Я вас очень сильно люблю. Пока.